крошечный поселок, затерянный среди песков с непонятным названием Уртабулак. Здесь в одной из скважин газового месторождения воспламенился фонтанирующий газ. 1074 дня полыхал этот факел. Было решено перекрыть ствол аварийной скважины подземным взрывом ядерного заряда. После разработки соответствующего проекта по соседству с огненным факелом началось бурение наклонной скважины. В эту скважину намечалось опустить на глубину 1500 метров ядерный заряд необходимой формы и мощности. Взрыв должен был состояться в пластичных породах под газонепроницаемыми пластами – Опускание ядерного заряда в скважину не представляет какой-либо опасности для людей. Программный автомат подрыва включен. Машины и другая техника отведены с боевой площадки за 5-километровую зону. Факел и ядерный заряд остались наедине друг с другом. Последние секунды перед взрывом. До взрыва осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Это подземный толчок подбросил нашу камеру. Смотрите, газовый факел стал заметно уменьшаться. Дозиметрическая служба не обнаружила признаков радиоактивности ни в воздухе, ни на земле вокруг аварийной скважины. На урта Булаке наступила непривычная тишина. Рев огня, бушевавшего три года подряд, прекратился навсегда. Что же произошло там под землей? Ударная волна ядерного взрыва сдвинула пласты земли, которые перекрыли скважину. Вот и все. Факела нет. Осталось лишь зацементировать бывшую аварийную скважину.